Hello semua dalam video ini saya akan terangkan tentang cara untuk menambah kuis yang lebih interaktif dalam Google Classroom seperti mana yang kita tahu dalam Google Classroom sedia ada memang dah ada uh, quiz assignment yang kita boleh tambah uh, quiz assignment itu menggunakan uh, bentuk Google Form lah tapi yang ni kita akan gunakan quizzes satu aplikasi online yang sangat menarik dan boleh diintegrasi dengan Google Classroom. So kalau belum ada account, hanya perlu ke sign up. Daftar account anda dengan Google supaya dapat diintegrasi dengan uh, Google Classroom. Kalau boleh gunakan email yang sama dengan Google Classroom. Alright, sebab saya dah ada, saya akan log in. So dia akan keluar macam ni, kita log in dengan Gmail kita yang sama dengan Google Classroom tu. So ini adalah antara muka quizzes seperti mana yang kita lihat uh, kebaikan quizzes ialah kita boleh uh, create quiz sendiri ataupun hasilkan quiz sendiri ataupun kita cari quiz yang sudah dihasilkan oleh uh, guru-guru di seluruh dunia tanpa perlu uh, kita buat yang baru contoh kalau saya nak cari matematik mungkin saya cuba type dalam bahasa Melayu nampaknya dah ada so kita boleh guna kita boleh lihat dahulu soalan-soalan yang di tepi ini sekiranya berguna kita hanya perlu edit dan dia akan tambah ke dalam uh, akaun kita, quizzes kita so kita boleh edit lepas tu gunakan quiz yang telah dihasilkan oleh guru-guru lain tapi kalau tak nak, kita boleh hasilkan quiz sendiri dengan menekan create a new quiz di sini namakan quiz tersebut Contoh kuih satu matematik. So bila kita dah create, kita akan ditanya eh, jenis-jenis soalan yang kita nak. Biasanya kita buat MCQ lah, multiple choice kan. Aneka pilihan sebab senang nak uh, menguji. So contoh kalau kita, kita bagi 12 tambah 12 sama dengan Ini contoh saja ya. Bagilah sedikit option. So mana-mana jawapan yang betul tu just tick. Contohnya macam ni jawapan dia betul. Save. Kalau tak nak bagi empat pilihan boleh bagi dua pilihan minimum ataupun tiga pilihan macam ni. Ha, terus tambah lagi soalan. Multiple choice. Kalau ada formula boleh tekan math equation kat sini. Ni untuk mungkin soalan-soalan yang lebih advance lah. Contoh matematik tambahan dan semua tu. Kita boleh tambah. Ataupun kalau kita nak menguji kefahaman tentang uh, image ataupun foto boleh tekan media lepas tu kita upload and then kita tanya soalan berdasarkan kepada media tersebut tak apa saya just nak cu- nak nak letak beberapa soalan untuk anda lihat uh, ah, 12 kali kosong kosong 12 satu dua contoh lah kan So teruskan tambah soalan-soalan anda anda boleh juga gunakan format lain jika perlu tapi biasanya kita lebih suka guna aneka uh, pilihan sebab mudah untuk pelajar dapatkan maklum balas uh, jawapan mereka. So lepas siap ni kita boleh hias sikit tambah kuis punya gambar kalau nak kalau tak biarkan kosong. Boleh nyatakan contoh yang ni bahasa dia English. Grade dia dia gunakan konsep uh, Amerika so first grade tu tahun satu macam tu lah. So kita boleh buat katalah uh, gitu tapi ni ni tak penting sangat sebenarnya sebab ni hanya untuk rekod dalam quizzes so contoh kalau dah siap tekan finish quiz ni contoh quiz kita yang dah siap kan so quizzes sebenarnya boleh kita play live maksudnya kita boleh kalau kita buat live class kita boleh tekan play live and then pelajar dapat masuk ke dalam quiz bila kita dah host game contoh kalau saya tekan host game di sini pelajar akan ke joinmainquiz.com lepas tu dia masukkan kod ni kita boleh main ha, ataupun main sama-sama yang ni untuk bentuk live lah tapi dalam video ini saya nak terangkan cara kita bagi homework ataupun kerja rumah so yang kalau kita tengok sebelah play, play live ni kita ada assign homework kan so kita tekan assign homework kita boleh tetapkan bila dia dia boleh main contoh kita bagilah sampai uh, esok ke Okay, bagi esok contohnya pukul 5 petang lah Okay, ni contoh And then uh, host game So, bila bila dah host game tu Kita boleh share link ke Google Classroom So, nampak tak? Dia akan tanya nak share ke mana Kalau kita tekan Google Classroom Dia akan suruh kita sign in ke Google Classroom So, kita akan allow Okay, so kita boleh share link ke Google Classroom. Dia akan tanya terus kelas apa tadi. So, contoh saya assign ke kelas 3A Matematik. Save. Okay. Kalau kita nak assign dengan pelajar beliau lah. Tapi next lah. Okay. Nampak tak? Dia akan kata this quiz has been assigned to Google Classroom. Cuba kita check. So, saya pergi balik ke kelas saya. Kelas 3A kan kalau kita nampak di ini kita dah ada posted a new quiz via quizzes so nampak tak dia dah post siap-siap so bila pelajar klik dia akan terus ke link ini so kalau tu just accept invite tak perlu masukkan email sebenarnya ok kalau assign invite tu dia akan terus masuk ini kita nampak identity entity assign so kalau kita klik di sini dia akan uh, terus ke game tu contoh saya bagi saya nama saya Jason lah kan ok contoh so saya start game yang nak join kawan-kawan ni pun boleh contoh-contoh kalau join kawan-kawan nanti semua boleh pergi ke link ni and then masukkan kod so dia boleh juga uh, main sama-sama kalau tak nak buat seorang-seorang dalam bentuk uh, homework atau tu ke- kerja rumah so boleh explore di my quizzes semua ni cuba satu lagi benda yang bagus tentang quizzes ni ialah dia ada report So kita boleh tengok report berapa orang yang dah main Kalau kita dah link dengan Google Classroom tadi Kita akan nampak pelajar tu belum masuk macam sini Pelajar saya belum masuk ke ke game ni So yang ni kelebihan Quizzes kalau kita integrasi dengan Google Classroom Okay, misal katalah kita nak tambah lagi kelas lain Just tekan update Google Classes Kita boleh pilih kelas-kelas lain lagi Faham? So uh, bila kita dah tekan ni dia akan masukkan Nampak tak? Yang ni yang menariknya tentang Quizzer sebab dia boleh diintegrasi dengan uh, uh, Google Classroom dan kita boleh bagi uh, quizzer quizzes yang lebih menarik Diharapkan uh, quizzes dapat membantu anda mewujudkan uh, pembelajaran yang lebih interaktif dan uh, menarik untuk pelajar ikuti itu sahaja buat kali ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya terus kepada saya uh, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.